Apa ustaz asyik-asyik pagi-pagi makan nasi saja ustaz? Apa? Roti-roti canai tak ada ke? Tong sia tak ada. Apa dah lagi? Tidak redha dengan apa yang ada. Apa ustaz asyik-asyik pagi-pagi makan nasi saja ustaz? Apa? Roti-roti canai tak ada ke? Tong sia tak ada. Hang ingat ni apa? Tuan-tuan, kita kata makan full board hotel. Apa yang hotel hidang, makan lah. Full board, kena faham lah. Kita pergi makan hotel. Hotel hidangkan makanan full board dekat kita. Makan lah. Caya makan tu juga lah. Tom yum, tom yum tak ada lah. La ilaha illallah. Dia minta ni yang benda tak masuk akal. Ustaz kari dia tak tak kick lah ustaz. Dia tak tak lemak lah, tak pecah lemak lah duk kata sabak banyak lagu astagfirullahalazim sebab tu saya dah pesan saya kata nak tengok perang dengan orang pi Mekah tu pi Mekah tu tengok perang dengan orang mana saya makan hak yang tu semua makan ni mahal semua makan makan hak tu anak Indonesia pun makan hak yang tu semua Bukan kata tak boleh makan. Makan lah boleh makan. Memang boleh makan. Ada sup, ada sayur, ada sambal. Ada ulam. Semua. Kita buat makan full pot. Makan lah. Hmm, nah.